لو مهتم تسمع أسرار أتشافو إمبراطور تجارة المخدرات تابع معايا الفيديو ده السلام عليكم وأبيض على كل الناس وصباح الفل أو مساء الفل حسب توقيت سعادتك النهاردة فيديو جديد هنحكي قصة أسرار أتشافو إمبراطور تجارة المخدرات زعيم تجارة المخدرات في العصور اللي مضت مش بشهادتي أنا ده بشهادة أمريكا و... وجيش امريكا وعصابات امريكا لو لسه مش مشترك في القناه اديني اشتراك واديني زر ال like. واحلى comment اشوفه منك ويلا بينا نبدا عبيله واديله نعرف عن تشافو اكتر خلينا نتكلم على طفولته تشافو اتولد في قريه فقيره في ولايه اسمها سينالوا في المكسيك واسمه الحقيقي اسمه جين اسمار فاتولد في عيله فقيره و... واب سكير على طول سكران طول اليوم وبيضرب عياله صبح وليل الاب كان شغال مزارع في زراعه نبات الاوبيوم وده الماده اللي كانت بتستخرج منها المخدرات فدخول المجال دوت بسبب ابوه بس الولد اتعلم بسرعة وبيكون علاقات كتيرة في عالم العصابات وبعدها بفترة حصل اللقب اللي هو اللي معروف بيه اللي هو تشافو ومعناها بالمكسيكي القصير أو ال... هو القصير هو القصير لايق عليه لأن طوله كان قصير بمقارنة مع الناس اللي حواليه يعني طوله حوالي كان 164 سنتيمتر فما كانش عجبه اللقب ده من البداية اللي هو كان حاسس اللي هو فيه استصغار كده ايه يا جدعان في زعيم عصابه بالقصير القصير طب انا القصير وهوريك القصير ده هيعمل ايه في العالم بدا الشغل تشافه شويه شويه وبيكون علاقاته واتصالاته وتليفوناته مع الناس لحد ما بيه علاقاته كويسه لحد ما بيه الدراع والايد اليمين لتاجر مخدرات في المكسيك اسمه هيكتور اتشافه كان بيشرف على نقل المخدرات من المقاطعة من البلد اللي هو فيه بتاعته للولايات المجاورة ليه ولحد دلوقتي المقاطعة دي معروفة اللي هي أحسن أكبر مقاطعة تجارة مخدرات ومنبع تجارة المخدرات اسمه فضل يكبر ويكبر ويكبر لحد ما بيه لحد ما بيه اللوجستيكي بتاع تجارة المخدرات لواحد اسمه ميجيل جلاردو الزعيم الكبير ده اتقبض عليه وتشافه اتحرك بسرعه عشان يمسك العصابه ويبقى البوس بتاعها ساعه شافوا مفيش بوس غير المهم اتحرك بسرعه عشان يمسك العصابه قبل ما العصابه تتفكك وبيه هو البوس والزعيم بتاعها اسس عصابه جديده سماها على اسم البلد بتاعته اللي اسمها سينالوا ودي العصابه اللي هتكون اقوى عصابه تجاره مخدرات في العالم بشهاده امريكا نفسها العصابه دي تخصصت في انها تحفر انفاق تحت الارض وكانت دي نقطه القوه بتاعه العصابه ومش دي الوسيله الوحيده في تجاره في تهريب المخدرات للعصابه دي لا ده كان في اكتر من وسيله للهروب وتجاره المخدرات انهم بيقدروا يهربوا المخدرات من المكسيك لامريكا بالفعل وصلوا لمناطق كثيره في العالم وما سابوش مكان لما راحوا فيه استراليا اوروبا افريقيا كل قاره راحوا لها حتى روسيا وصلوا لها وبقياده تشافو باكبر اكبر اكبر عصابه تجاره مخدرات في العالم غير قوتهم في التهريب والعصابه دي برضه اتعرفت في ايه في التسليح بتاعها معاهم اسلحه من هنا لحد ميدان لبنان وده شيء طبيعي لان بيزنس وشغل زي دوه محتاج تسليح على اعلى اعلى مستوى في عصابات كامله اتفرعت من العصابه دي عشان تتخصص في العنف والقوه بس ومهمتها ان هي تنفذ اي عمليات دفاعيه او اجراميه تخص التشافو يعني كان زي الجناح العسكري كانوا على اعلى مستوى من التنظيم والاحترافيه فالجماعه دول ما وصلوش للمكان اللي هم فيه بمحض الصدفه يعني ده كل حاجه مترتبه كل حاجه ليها اسس وقواعد بالمناسبه ان تشافو بالنسبه لاهل مدينته يعتبر بطل قومي لان حسن من اوضاعهم ونمى المكان ونمى من قدراتهم ونمو وساعد في نمو اقتصاد البلد بتاعته للاضعاف الاضعاف الاضعاف ده حتى بيغنوا له شويه اغاني حلوين كده في مدحه بيمدحوه بيدلعوه بيرو... يعني يعني بيروقوا عليه من الاخر زي ما احنا كده بنعمل مع محمد رمضان اليومين دول كانوا معتبرينه زي روبن هود اللي بياخد من الغني وبيدي للفقير او ده الجانب اللي هم على الاقل اللي هم شايفينه فيه لكن هم برضو كانوا شايفين لكن هم برضو كانوا شايفين ان الجانب الدموي اللي كان بيروح ضحايا من الالاف بل الالوفات عشان خاطر التجاره بتاعته وفلوسه وال business. المهم بعدها اتشافوا اتقبض عليه سنه 1993 ودخلوه سجن من اقوى السجون في المكسيك بس حرفيا اتحول السجن ده كانه بيت تاني لتشافو مثلا يعني يعني يخرج براحته يروح براحته يجي براحته مراته تيجي يخصص لهم اوضه لوحدهم كان عايش حياته تشافو ده كله بالفلوس يعني الحراس والمسؤولين كانوا كلهم في جيبه وفضل على الوضع ده لحد مده 8 سنين تخيل انت 8 سنين بيعمل اللي هو عايزه في السجن قاعد اكل شارب نايم مراته جايه اي حاجه بيعملها كل حاجه تحت السيطره يا باشا لحد ما هو حس اللي هو زهق ومل وقرر اللي هو يخرج وهرب من السجن من العر... وهرب من السجن في عربيه من اللي هي عربيات الملابس اللي هي بتنقل الهدوم من هنا لهنا من مكان لمكان واللي ساعد ان الحراس والمسؤولين كانوا هم مفضيين له الدنيا عشان يخططوا له ويظبطوا له عمليه الهروب عشان تتم هروب عادي وبقي بعدها حر طليق لمده 15 سنه 15 سنه هربان من السجن يا جدعان متخيل انت 15 سنه دول كان بيتابع تجاره المخدرات بتاعته وبرضه الحكومة المكسيكية بمساعدة الحكومة الأمريكية برضه اللي هي بتكافح المخدرات بيدوروا عليها عشان يمسكوه وبرضه ما كانوش عارفين يمسكوها يا جدعان وكان دايما متقدم عليهم بخطوه بعلاقاته واتصالاته مع الحكومه المكسيكيه يعني كل ما كانوا يوصلوا الخيط عشان يمسكوا تشافو ويروحوا يحصلوه يكون هو سابقهم بخطوه وغير كده كان عنده الانفاق اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي تحت البيوت وكل بيت كان يمتلكه تشافو كان فيه انفاق تحت البيوت فدي اللي كانت بتساعده اللي هو يهرب قبلها بلحظه برضه في معظم الوقت ما كانش محتاج الانفاق دي لان هو كان بيبقى عارف خطوات الحكومه المكسيكيه لحد ما جه اليوم اللي اتسهى فيه عم تشافو ونام وكبر دماغه واتمكنت فعلا الحكومه المكسيكيه بمساعده حكومه امريكا ان هم يقبضوا عليه سنه 2014 والعمليه حصلت بشكل مفاجئ لتشافو حتى بدون ما يكون حد من رجالته حواليه مثلا ولا اي حاجه لا الراجل اتفاجئ وبالمناسبه اللي هو كان في فندق لما اتقبض عليه فما كانش في اي مقاومه لعمليه الاعتقال ده يا جدعان وده اللي حصل فعلا بلسان واحد من الضباط الامريكيين يا جدعان اللي هم كانوا بيساعدوا المكسيكيين And I ran right up to him. Jumped right into his face. locked eyes, and I yelled the first thing that came to my head, which was, what's up, Chapo? طبعا بعد العمليه دي دخلوه السجن وامريكا طلبت من مكسيك اللي هم يسلموا تشافو ليهم لان امريكا كانت خايفه يسوي ويعمل عمليه هروب تانية ويطلع ويكمل التجاره ويخربها تاني زي ما كانت خربانه مخدرات بسبب علاقاته يعني هو في المكسيك كان مسيطر يعتبر على المكسيك كلها بسبب علاقاته بسبب الرشاوي وبسبب الفلوس وبسبب كل حاجه كان كل الدنيا دي في جيب تشافو كانت كل الدنيا دي في جيب تشافو يا جدعان تخيل انت القصير يطلع منه ده كله قصير بس يحير بس المكسيك رفضوا ان هم يسلموا تشافو لامريكا وقالوا ان هم عندهم قدره ان هم يقدروا يحتفظوا بتشافو رئيس المكسيك حتى طلع بنفسه وقال ان هم وعد العالم كله وعد امريكا اللي هو تشافو مش هيقدر يهرب المره دي وكتير من المصادر صرحت ان الرئيس نفسه بتاع المكسيك في جيب عمنا تشافو تخيل انت رئيس الدوله في جيبه يا جدع يا جدع ده انت قصير وطلعت بتحير يا جدع وخد رشوة اكتر من 100 مليون دولار تخيل يا جدع الرئيس بتاع المكسيك واخد رشوة أكتر من 100 مليون دولار طبعا الرئيس طلع ونفى الكلام دوت بس أعتقد يعني مع واحد في قوة تشافه كل حاجة مباحة يا جدع كل حاجة مباحة المهم بعدها قدر ان عم تشافو يهرب من السجن للمرة التانية تخيل انت حفر تحت السجن اكتر من كيلو متر ونص عشان يهرب تخيل يا جدع ايه يا عم ده يا عم تشافو ايه يا عم تشافو ده انت كافر يا جدع بس يا فرحة ما تمت اتمسك بقى للمرة التالتة يا جدعان بعد ما مسكوه يا جدعان حطوه في سجن مؤقت وبعدها اتفاجئ بقى اللي هم الحراس جايين ياخدوه وسحبوه وودوه على طيار وطبعا عم تشافو كان مصدوم صدمة السنين اللي هو ان هو ما كانش فاهم حاجه وكان ما كانش فاهم حاجه وما كانش مرتب الكلام ده في دماغه يا جدعان والطياره طلعت على امريكا يا جدعان سنه 2017 وعم تشافو مستغرب وما كانش فاهم اي حاجه ومذهول واول ما قالوا له بقى اللي هو في نيويورك وش تشافو ده اتغير 180 درجه شوف شوف الجبروت يعني اكبر امبراطور تجاره مخدرات يعني باين على وشه ومشاعره والتحطم والاسى وكل حاجه كانت باينه على وشه حتى الدموع كانت بتنزل من عينه لانه كان عارف اللي هو خرج من الموضوع الرادار وخرج من الدايره بتاعت قوته والمكسيك اخيرا مضت ان هي تسلم تشافو لامريكا وفضل عم تشافو محبوس في السجن في سجون امريكا من احد سجون اقوى سجون امريكا من ناحيه التامين وكل حاجه يعني ما كانش هيعرف يهرب منها واستنونا يا جدعان خمس دقايق بس هروح اعمل كوبايه قهوه واجي عشان عم تشافو ده حكايته طويله معانا والله استنونا طيب يا جدعان آه. نكمل وخلال سنتين كانوا بيجهزوا للمحاكمه بتاعه تشافو الفتره دي كانت الادعاء لتشافو كانت متكامله من ناحيه الشهود وكان في اكتر من 50 شاهد عليه كان من ضمنهم ناس اللي كانوا شغالين معاه اجراءات المحاكمه دي كانت مختلفه عن عن اي اجراء كانت بتاخده اي محاكمه للناس اجراء المحاكمه دي كان ليها اجراءات خاصه عشان تشافو والتجهيزات الامنيه كانت على اعلى مستوى حتى بالنسبه للهيئه بتاعه المحلفين كان ليهم اجراءات خاصه حتى حتى هوياتهم وبطايقهم كانت مجهولة عشان كان في خوف عليهم من هم يحصل لهم حاجه او يموتوا بسبب تشاف المحاكمه فضلت شغاله لحد المحاكمه كانت شغاله لاكتر من شهر وانتهت في 12 فبراير سنه 2019 تم الحكم على تشافو ان هو كان مذنب في كل التهم اللي كان فيها المحاكمه دي بينت اسرار عجيبه واسرار غريبه عن تشافو واسرار مقززه وحاجه استغفر الله العظيم يا رب مثلا يعني واحد من المهربين اللي كان شغال مع تشافو كان اسمه ادجار كان واحد من الشهود اللي من في المحاكمه دي كان واحد من الشهود في المحاكمه دي كان واحد من الشهود في المحاكمة دي وقال إن تشافو كان عنده أوضة مخصصة للتعذيب والقتل في الفيلا بتاعته في الحدود المكسيكية الأمريكية يقول لك الغرفة دي كانت كانت مجهزة بأرضية فيها نظام تصريف خاص عشان عشان تسهل التنظيف بتاعة الغرفة بعد القتل وكانت الجدران والحيطان بتاعة الأوضة دي معزولة باللون الأبيض وكانت معزولة خالص من ناحية الصوت يعني أنت لو قعدت تصرخ من هنا للصبح صوتك مش هيطلع بره ده طبعا عشان إيه عشان أصوات الناس اللي بيتم التعذيبه وبيتم القتل فيها محدش يسمع حاجه انت فاهم انت ولا مش فاهم ولا ايه بس برضه ظهرت وثائق وورق كتير اشمئزاز عن استمتاع تشافو باغتصاب البنات الصغيرة كان في ست اسمها كومادرو ماريا كانت بتدي صور البنات الصغيرة للعصابة بتاعت تشافو لبنات حتى سنهم ما يوصلش لحد 13 سنة كان هو وعصابته يختاروا البنات اللي تعجبهم وبعدين كانوا يبعتوا لهم البنات دي في المخيمات الجبلية اللي كانوا بيقعدوا فيها وهربانين فيها وهناك كان بيتم تخديرهم بأنواع معينة من المخدرات وبعد كده بيتم اغتصابهم يا عرفتني يا جدع لا والله لا رفتنا عم تشافو وحسب الوثائق زي ما بيقول عم تشافو ان البنات الصغيره دي بالنسبه له زي الفيتامينات وبتساعده اللي هي يبقى شديد شديد قال في الحياه وبالمناسبه الكلام ده كله كان عمال بيحصل قدام مراته اسمها كراميل وكانت حاضره في قاعه المحكمه وكانت لغايه دلوقتي بتدعمه لحد النهارده هي بتدعمه تشافو اتجوزها وهي كانت عندها 18 سنه وهو كان عنده 50 سنه يعني الفرق ما بينهم اكتر من 30 سنه طبعا هي لحد النهارده عايشه حياه الرفاهيه بفلوس جوزها وبفلوس المخدرات قاعده تصرف وتستفشخر على الناس من غير كسوف ولا حياء ولا اي حاجه سنه 2018 عملت account على الانستجرام وعملت حساب ونزلت صورها وكانت بتدعم تشافو وكانت بتعبر عن حبها لتشافو بالصور دي وبرده كانت بتنزل صور اللي هي حياه الرخاء والفلوس والدلع اللي كانت فيه على حس عم تشافو في احد الفيديوهات نزلت فيديو عن عيد ميلاد بناتها التوأم. حفله كانت معموله بسيم بارد وكلفت اكتر من مئات الالاف من الدولارات يعني الست دي ما عندهاش اي خجل اللي هي تظهر للناس اللي هي غنيه وبتصرف فلوس المخدرات انا مش عارف جايبه منين الوش ده انا مش فاهم والله حاجه عجيبه يا جدع لا ومش كده بس ده انت كنت تشوفها تلاقيها لابسه شنط وماركات وهدوم من اغلى واحسن الماركات اللي في العالم المهم نرجع مره تانية للمحاكمه بتاعه تشافو واحده من الحاجات الجديده اللي اكتشفوها في المحاكمه ان هو تشافو كان مهووس اللي هو كان بيتجسس ويسمع كل اللي بيحصل حواليه في افراد عصابته وحتى في العيله بتاعته اي حد حد كان شغال معاه حد كان عدوه مراته عشاقاته اي حد كان بيتجسس عليه يعني هو الراجل ده كان عنده هوس اللي هو كان يعرف كل حاجه ويتحكم في كل اللي حواليه ويعرف بالبلدي كده كان يعرف دبه النمله ودي كانت واحدة من الأسباب الرئيسية اللي هو كان ينجو وينجح من إيد السلطات قبل ما يقبضوا عليه إن هو كان بيعرف كل حاجة وكان بيتجسس على كل الناس واحدة من الحاجات الغريبة كان بيتصل مثلا بعشيرته ويتصل بيها ويهزها ويقول لها كلام زي الزفت بعد كده يقفل ويروح يشغل الميكروفونات يسمع شائعاته بيقولوا عليه من وراه يعني كان واضح ان الراجل كان عنده مرض نفسي وعقد نفسيه عجيبه وبرده كان في شهود كانت شاهده ان في مشاهد عنيفه كانت بتحصل من قبل عمانة شافو يعني مثلا واحد من الحراس بتوع شافو كان بيحكي اكتشف ان في رجلين من افراد عصابه تشافو كانوا بيخونوه وانضموا لعصابه تانية فامر فتشافو امر الرجاله بتاعته اللي هم يتعقبوه ويراقبوهم ويجيبوه وهو عايزهم احياء يعني انا عايزكم تجيبهم لي احياء هنا بعدها بعد ما جابوا لي الراجلين دول فضل يعذبهم ويضرب فيهم اكتر من 3 ساعات يا جدعان تخيل ضرب وتكسير عظام اكتر من 3 ساعات وفي النهايه عم تشافو ضرب ضربهم بالرصاص وموت الحارس بتاع تشافو ده بيقول اجسامهم كان كانت زي السجادة بيقول فهمش عظم كل عظماية اتفتتت واتفشولت وبقت حاجة صعبة واحدة من المواقف التانية حصلت مع واحد من رجال العصابات التانية ان الشخص ده اتعرض لتعذيب جامد جدا بالنار لدرجة ان القميص بتاعه دخل في جلده بعدين جيت شافه بنفسه وايه وقعد يستجوبه ويسأله بعد كده جيت شافه ضربه بالنار بدون اي سبب مع ان الراجل كان متعاون معاه وكان بيجاوبه على اللي هو عايزه بعدين اتشافوا امر اللي هم ي... امر رجالته اللي هم يدفنوه والراجل حي كان واحد من الشهود الكبار برضه في المحكمه اسمه هيسوس كان واحد من القاده بتاعت عصابه تشافو الكبار واتكلم على مواقف كتير حصلت من تشافو ومنها ان آه، تشافو قرر اللي هو يقتل واحد من قاده العصابات التانية عشان بس ما سلمش عليه واحده من الاجتماعات بتاعته فتشافو حس ان دي اهانه ومستصغرني ازاي يا عم انت شايفني قصير عشان ما تسلمش عليا جدع ولا ايه فقرر يقتله شفت يا جدعان عشان خاطر السبب دوت مع ان ما بينهم مصالح وشغل و business بيزنس كتير بس الراجل طلبت في دماغه اللي هو يقتله ما فاتش يومين يا جدعان الا والراجل ده اتقتل هو ومراته وهم طالعين من السينما دي بقى كانت نبذه بسيطه عن اسرار وحقائق تشافو اللي هي طلعتها اسرار من جوه المحكمه بس انا حبيت اختار لكم الحاجات اللي هي مشوقه والحاجات والاحداث الحلوه اللي نحكيها مع بعضينا المحاكمه دي احسن حاجه اللي هم اكتشفوا اللي هي حجم العصابه دي في تجاره المخدرات حول العالم مش في المكسيك ولا في امريكا بس بس الحل لحد النهارده عصابه تشافو شغاله لغايه دلوقتي وكل حاجه ماشيه طبيعي وعمليات التهريب نفسها ما حصلهاش ولا اتاثرت باي حاجه بسبب ان هم قبضوا على الزعيم لان المنظومه دي معموله ان هي مش هتتاثر ابدا ولا هيحصل لها حاجه مهما كان حجم وعدد القاده اللي تم القبض عليهم واعتقالهم ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية المقطع واتمنى يكون المقطع عجبكم وما تنسوش يا جدعان ال like وتدعمونا باشتراك واشوف احلى كومنت تحت وتقول لي إيه رايك في القصة واشوفكم على فيديو جديد سلام